Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм, костюм журавушка для мальчиков. В прошлом видео мы уже рассматривали костюм журавушек для девочек. Вот так они у нас выглядели, если помните видео, вы можете посмотреть. Э, на нашем канале. А сегодня мы рассмотрим э, такой же костюм, но только для мальчиков. То есть в комплекте они очень хорошо смотрятся. Вы можете увидеть, что они абсолютно из одинакового материала деланы, с абсолютно одинаковой аппликацией. Давайте посмотрим костюм для мальчика. У нас в товаре, как всегда, визитка нашего интернет-магазина. И давайте посмотрим, как выглядит костюм журавушки для мальчика. В комплект у нас входит вот такая вот белая с зеленым рубашка и с аппликацией. От, рубашка атласная. Воротничок у нас здесь с тесьмой идет. Рукава на рубашке длинные. По низу у нас также идет красная тесьма. Сзади рубашка у нас на завязочках завязывается по горлышку, просто обычная однотонная белая По бокам у нас разрезы идут с обоих сторон. Вот э, изнутри вы можете видеть, как это все выглядит. Все очень аккуратно пошито, приятный яркий белый цвет. Такая вот рубашка. В комплект входят ярко-зеленые штаны, такие салатового цвета. Штаны на резинке тянутся, тоже из атласа просто однотонные салатовые штаны. Вот так вот это выглядит изнутри. Все очень красиво переливается, блестит, материал очень красивый. И в комплект у нас входит пояс. Вот такой вот пояс. Так он смотрится снаружи, вот так вот внутри. Можете посмотреть, что здесь все аккуратненько прострочено, все прошито. По э, самому поясу у нас идет цветная тесьма. Пояс просто завязывается, на нем нет ни абсолютно никаких липучек, ничего, просто завязываете по талии ребенка. Вот полностью костюм журавушки для мальчика. Если вам понравился данный набор, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.